前几天呢，网上面有一个很耸人听闻的新闻，就是那个脸书的工作人员啊，用 AI 让这个两台电脑之间互相谈判，谈得好有奖。但他们发现说，这个电脑慢慢开始用一种人类看不懂的，是英语，但是语法不是英语的语言来沟通啊，这个吓死他们了，赶紧把这个电源拔掉。当然哈，事后的脸书出来辟谣说，哎，问题没那么严重，你们想的太夸张了。但是这个事情呢，却一再提醒我们一个观点。 越来越清晰，就是在未来能与人工智能匹敌的，可能不再是运算能力、数学能力，只有创意和情感能与机器匹敌。你可能会认为啊，创新是一种独特的天赋，但是你错了， <laughs> 创新这种能力其实是可以被设计、可以被培养的。我们谈谈看，你怎么样能变得更有创意？ 如果你未来有创业的打算，如果你未来有希望在自己工作里面开一摊新业务的想法，那么一定要听听这一课，因为这本质来说就是在公司内创新。那么第一个话题了，怎么叫创新呢？创新被定义为啊，个体根据一定目的，运用一切的已知条件，产生出请注意新颖的、有价值的成果的行为。你看这个定义哈，一个是新颖的，一个是有价值的。什么叫新的呢？ 在今天这个时代啊，你说你有个点子，前所未有，人类历史上面从来没有出现过，这是扯淡的。因为在全世界范围内，有一个点子从没有人想到的几率很少，只是你不知道而已。你以为觉得新，新更多是指它可能不在这个领域，但是你在这个领域实现了，又或者是说别人已经知道了，但是对于你来说就是没有用过，是全新的。 所以，只要是对于你这个领域、你这个专业、你这个职位，甚至对于你自己来说，它是新的、没有用过的，那么这种方式就可以称为创新。经济学家熊彼得还曾经从企业的角度把创新分成了五类。第一类呢是产品创新，比如说苹果生产的苹果手机 iPhone 就是一种全新的产品。第二种是工艺创新啊，就是以前没有人这么干过，但是你这么干，比如说福特创造了生产线。 第三种呢，叫开创了新的市场，比如说王老吉就活活把凉茶市场、健康饮料这个市场给打开了。第四个呢，叫做采用新的生产要素，比如说你看特斯拉的汽车电池就是一个新的生产要素。最后啊，其实管理的创新也是创新。这段时间，比如特别流行的叫做阿米巴组织法，其实就是一种典型的创新。你再比如说田忌赛马，是不是也是一种制度方面的创新呢？ 所以听到这儿，你可能会觉得哇，天哪，什么都是创新。其实也不然，因为创新还有第二个要求，叫有价值的。一个创新厉不厉害，不是它有多新，而是它有多有价值。那么什么样的创新是有价值的呢？其实很简单，五个字，叫做省时省钱爽。我们先来看看省时间。其实省时间很好理解，就是帮别人节省了时间呗。你比如说哈，今天的这个滴滴，你仔细思考一下，这种叫车平台的核心是什么？ 真的是降低了成本吗？其实最核心的反而是它让你打车的时间变得短了很多，它省去了你走到街边的这种情况。第二，它也省去了你在街边站了半天找不着车的这种情况。所以滴滴是典型的省时间。那么第二个呢？就比如说百度和谷歌，你看它是不是也是省时间呢？你去网上面找一个信息的时间，因为这种方式缩短了非常多，所以省时间是一个伟大的创意。 其实今天我们的内容付费也好，每天听本书也好，培训和咨询也好，本质上来说也是一个帮别人省时间的方式。比如说我讲到的关于职业生涯的这些内容，其实你自己啊去碰碰壁，可能到五十岁的时候你也能理解这些道理。但是何必呢？对吧？你完全可以用两三天的时间，快速的去绕过这些坑。你发现没有？教育本质上来说就是一个帮别人省时间的行业。所以创新的第一个标准就是你有没有帮别人省时间。 看看创新的第二个标准叫做省钱，帮助别人更低或者是零花费的获得自己原来要花钱的业务。比如说三六零，对吧？原来所有的收费软件呢都是要花钱的，但是三六零突然的做成了一个免费的杀毒软件，一下子就划了开了市场。你再比如说这个共享单车，你仔细一想，是不是也帮你省钱呢？你原来需要买辆单车，需要停，需要放，还需要在北京没事儿被人偷走那么三四次。 但是他用一个方式，让你用一两百块钱押金就可以骑到这个单车。但是当每个人都存两百块钱在他那个地方，他就形成了一个巨大的资金池。这个背后面可以用来做赚钱的生意，可了不得了。这比如说像携程啊，像去哪儿这些网站，他们是怎么样的创新呢？其实携程很早就意识到啊，就是如果今天我要去深圳住一个高档酒店，我可能可以借到一个 IBN 员工的工卡，它可以让一个一千六百块钱房间呢，便宜到八百块钱。 但是我不能每次去都见，很烦，对吧？所以我既想省钱，我也想省时间。于是呢，有一个网站就说了，没问题，我帮你找他们谈，可以降到一千块钱，我觉得也可以接受。你看，这就是携程的本质的模式。有很多人想住好的酒店，想便宜一点；，同样，很多酒店呢也希望把自己的房间尽快的卖出去。所以，携程就做成了一个帮人省钱的生意。这是创新的第二个检视标准：，你的创新有没有帮你省钱呢？ 第三个标准就叫爽，什么叫爽啊？简单来说就是帮人获得更好的体验。比如说 Airbnb，你看它不仅更加便宜，更重要的是它能让你体验到全世界所有的房子。据说美国纽约中央公园旁边有一个房子就已经订到了，好像四十多年以后哈。你看这就是它并不是便宜，它是爽。同样道理哈，你看 3D 电影比 2D 电影为什么贵呢？因为它创造了更好的体验。有一段时间像 VR、AR 都非常的火。 其实 V R A R 本质上来说也是在创造更好的体验，让人更爽。好了，省时、省钱和爽这三个口诀就学会了。那么，请你现在脑子里面回顾一下你最近遇到的任何一个创新，你仔细思考，他们一定都是达到了省时、省钱和爽的其中至少一个。如果同时能满足两个的产品就已经是很厉害啊。那如果能够同时达成三个目标，那真的是一个巨大的收益，一个伟大的产品。 我自己在做这个知识付费产品的时候，我也时常问自己：说我有没有帮别人省时间？我有没有帮别人省钱？我有没有这个过程让你觉得比较爽呢？所以，创新的本质啊，其实并不在乎于新，新的方式有很多种，但是关键是它有多大的创造价值，有多大程度的帮别人省时、省力和爽。好，回顾一下，创新是一种个体根据一定目的，运用所知条件，产生出新颖有价值成果的行为。 所谓的新颖嘛，就是新的产品、新的工艺、新的市场、新的元素、新的制度都是新的。那么所谓的有价值，就是帮人省钱、省时和爽。掌握这么一个判断工具啊，你就再也不会被市面上那些虚头巴脑的这些层出不穷的新概念所蛊惑。你只需要思考一下，它是不是省钱、省时和爽呢？